hermanos jóvenes que han arribado hasta este lugar para gozarse en el festival que con motivo de cumplir un año más la Sociedad de Jóvenes Cristianos de esta iglesia ha preparado para la gloria del Dios del cielo. Sea Dios nuestro Señor con cada uno de ustedes. Voy a invitar para que abran sus Biblias en el capítulo 22 de San Mateo y todos juntos podamos leer desde el versículo 34 hasta el 38. San Mateo, capítulo 22, desde el versículo 34 hasta el 38. Todos juntos, al unísono, leemos estos versículos de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Amén. Si usted ha tenido la oportunidad de leer desde el primer versículo de este capítulo 22 se encontrará que Jesús va rumbo a Jerusalén y en el camino hacia Jerusalén se acercan a él, podemos decir, sus enemigos, los tres partidos, podemos decir, en el pueblo judío, los llamados herodianos, que eran un partido más bien político, y que su preocupación era el servicio al rey, le formulan una pregunta. Ellos tienen la oportunidad de formularle la pregunta, ¿le podemos dar tributo a César? El Señor tiene una respuesta para ellos. Luego se acercan los saduceos y ellos le plantean otra pregunta. Ellos no creen en la resurrección, y le plantean una pregunta acerca de la resurrección y Jesús tiene una respuesta para ellos. Y luego se acercan los saduceos. Ellos eran personas que aparentaban una cosa, ser muy piadosos, y eran realmente otra. Nada más que la pregunta que le plantean es de un tenor muy diferente. Tuvieron que ser tomadas de los mandamientos dados a Israel. Israel había recibido esta lección. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Hermanos jóvenes, la lección que recibió Israel y que ahora es la respuesta de Jesús a este hombre, la lección es, es buena, es especial para el pueblo de Dios. El mensaje que nos llega a través de ella es excelente, hermanos. Y voy a decir por qué. Aquí están ustedes que cantan, Aquí están ustedes que pulsan un instrumento músico. Aquí están ustedes que en esta edad temprana de su vida buscan a Dios. Y aquí estamos también nosotros. Y nosotros podemos estar en esta vez conociendo cómo quiere Dios que nosotros le amemos. Usted que toca, usted que canta, usted que viene, usted que se entrega, todos los que formamos el pueblo del Señor, hoy nos podemos dar cuenta cómo quiere Dios que nosotros le amemos. Si está cumplido en alguna forma nuestro servicio, habremos de pensar, todo servicio a Dios tiene que empezar por el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Todo servicio a Dios tiene que empezar por allí. No puede empezar por otra parte porque es el primero y grande mandamiento dado al pueblo del Señor. Como la lección fue dada a Israel, entonces nosotros vamos a ponernos nuestros ojos en el pueblo de Israel. Posiblemente acabaríamos de una vez por todas diciendo lo que realmente quiere decir Dios es que se le ame con todo el ser, con todo lo que es nuestro pero Dios dice, con todo el corazón. Y si nosotros podemos interpretar esta palabra, tiene mucho que ver con la sinceridad. Con la sinceridad, todo lo contrario al fingimiento. Todo lo contrario. Amar a Dios con sinceridad. Pero podemos empezar de aquí. Dios no le exigía a Israel que lo amara a fuerza. No. No le exigía. Dios, habiendo dado las muestras de su amor más tierno, ahora le pedía, si me has de amar, ha de ser sinceramente. Dije que había dado muestras porque el escritor del libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, dice así, en esta forma, en el versículo 11, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le dio que no hubo con él Dios ajeno. Hízolo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Presenta el escritor sagrado la ternura, el cuidado, la protección, tanto, tan, tan difícil sacar muchos miles del cautiverio allá en Egipto y traerlos por el desierto. Y el escritor dice, así como el águila despierta su nidada y la echa sobre sus alas y se remonta al vuelo para enseñar a sus pollos a volar, así como el águila le hace, así le hizo Jehová, dice el escritor. Ahora no pide Jehová amor a fuerza, pero si su pueblo le ha de amar, ha de ser con sinceridad. ¿Por qué razón? Porque Israel se encamina, se encamina a donde hay muchos dioses. Israel va a donde hay muchos dioses, los cananeos. El pueblo el pueblo cananeo grande, dividido en muchas partes, las tribus que lo componían tenían sus dioses, Israel iba allí. Donde quiera que volviera sus ojos Israel, habría un Dios. Donde quiera que mirara, habría un Dios. Pero Israel oyó esta voz, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y le hace ver, yo soy un Dios celoso. Aunque veas muchos dioses, no te encontrarás un Dios como yo. Yo soy un Dios celoso y te he demostrado que te amo mucho y si me has de amar tú a mí, ha de ser a mí y solamente a mí, con sinceridad. Bien, Israel tropezó, Israel se metió entre los dioses y en un momento dado Israel estuvo sirviendo a otros dioses. Pero en medio de ese pueblo se levantaron hombres que por nada, pero por nada dejaron que su corazón se desviara. Si habría muchos ejemplos, traeremos uno pero bastante conocido. Mientras que el pueblo se enredó a servir a los Baales, Elías guarda todo su corazón, pero todo su corazón para Jehová su Dios. Y le duele el corazón que el pueblo se haya ido tras los Baales. Y le dice claramente a Jehová, ya todos se fueron, los altares los derrumbaron, ya el pueblo es idólatra y solamente yo quedo, me quieren matar. Jehová le hizo ver, no, todavía hay siete mil hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Hay siete mil hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Cuando Elías se fue a presentar ante aquellos hombres, les hizo ver con mucha claridad, vean ustedes quién es Jehová. Vean ustedes que Jehová es Dios. Y les demostró. Jehová hizo o oyó la voz de su profeta y demostró en aquella ocasión su gran poder para que el pueblo se diera cuenta que no debe dividir el corazón, que debe totalmente todo su corazón entregárselo a Él. Dije, a lo mejor hay muchos ejemplos que tomar en este caso, pero si viéramos nosotros uno en el día del profeta Amós, sí, Israel venía y cantaba en las grandes solemnidades. Sí, Israel venía y traía sus instrumentos en las grandes solemnidades venía y hacía la fiesta Jehová. Venía y hacía la fiesta Jehová. Y Jehová dijo, quita de mí la multitud de tus cantares. Ya no voy a escuchar, las salmodias de tus instrumentos. Ya no. ¿Por qué? ¿Por qué la voz de Dios así? ¿Cómo no? Israel venía a las festividades de Jehová, pero en los días que no eran esas festividades, se entregaba a la idolatría, se entregaba a los ídolos y creía que Jehová no sentía eso. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros en este día? Eso fue Israel. Sí, hermanos. Sí, jóvenes. Eso fue Israel. Pero hoy en este presente siglo y en este año que nos toca a nosotros vivir, hay mucho donde repartir el corazón. Sí, hay mucho donde repartir el corazón. No se necesita ser un ídolo de piedra. No. A Israel se le quedaba el corazón en Egipto y lo declaraba con palabras diciendo, Moisés, mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, pues allá comíamos caldo, allá comíamos verduras, y aquí mira es un desierto, aquí no hay que comer. Allá estaba el corazón de este pueblo. Y esta voz la oía Jehová y le dolía mucho. Hay quien en este tiempo añora, añora lo que dejó. Si yo no fuera cristiana, yo me pintaría y me vería mejor. Y hay quien todavía se atreve a hacerlo, aunque se diga cristiano. Si yo no fuera cristiano, yo andaría allí. Y, y añora en cierta forma su vida y reparte y divide su corazón. Una parte para allá, para el mundo, asomándose y deseando las cosas de esta vida. Otra parte para acá porque sabe que sin Dios no se puede vivir. Viene y le canta, viene y le adora en esa forma y luego va y busca de alguna manera las cosas de esta vida. La voz de Jehová es esta. Me das todo el corazón, porque yo no quiero el corazón dividido. O me sirves a mí todo, o le entregas el corazón al mundo. Esa es la voz de Jehová. Con todo tu corazón. O sea, no estar pensando en las cosas de afuera. No estar pensando en nada que no sea Dios no pensar en las cosas del mundo, sino solamente en Jehová, el Dios del cielo, el que nos ha dado muestras de su amor, trayéndonos de allá y plantándonos en este santo reino de amor y bendiciones que cada día nosotros estamos disfrutando. ¿Por qué repartir el corazón cuando nosotros todos los días tenemos las muestras del amor del Dios del cielo? ¿Y por qué repartir el corazón cuando tenemos un Dios grande en misericordia y en bondad? Pregúntese el joven y pregúntese el viejo. Cuando en un momento de debilidad su corazón se ha querido ladear o voltear otra vez hacia el mundo otra vez hacia Egipto, y abre los ojos y viene al altar del Señor, Dios lo vuelve a abrazar. Dios lo abraza otra vez. Cuando ha reaccionado y dice, ¿por qué piensa mi corazón allá? Y viene al altar, dije, otra vez, el Dios lo vuelve a abrazar y le vuelve a sentir, sentir el calor que una vez le mostró para decirle, ¿Por qué repartes tu corazón si en mí lo tienes todo? ¿Por qué piensas en otro, en otro Dios o en otras cosas si en mí y de mí lo has recibido todo? Bien, no repartamos el corazón, entreguémoselo todo a nuestro Dios. Y cuando habla con toda el alma, se trata de un amor no frío, sino ardiente. Más de alguna vez nosotros sabemos qué clase de amor estamos expresando o estamos recibiendo, hermanos. Sí. Y nosotros sabemos si nuestro amor, cuando lo expresamos o cuando lo recibimos, nosotros sabemos si es ardiente o no lo es. Y allí salen palabras propias del amor como eh, mi vida, te adoro, mi amor. Son palabras que se usan en esta vida para expresar la fuerza de un amor. Ah, pero no pasan por alto en aquel que siente el calor en su corazón el calor del amor a su Dios no pasan por alto. Y nosotros las decimos, pero es posible que no nos hayamos dado cuenta, mi rey de paz. Y lo cantamos. Y realmente, quien siente en su alma el calor del amor a su Dios, abre y deja que salga desde adentro la voz, mi rey de paz fuente de la vida eterna. Cual decir, eres mi vida, mi Dios, eres toda mi fuerza, eres todo en mí. Nosotros lo decimos. Esto lo sintieron los hombres piadosos en Israel. Podemos ver a un David que se acerca y le dice a Jehová, como quiero estar en tu santuario para contemplar tu hermosura, la hermosura de Jehová. ¿Y qué veía David? Pero David contemplaba la hermosura de Jehová. Y David pensaba de mañana. Y David pensaba al mediodía. Y David pensaba por la madrugada y estaba pensando en su Dios. Amar con todo el alma, amar sinceramente, amar con calor, amar con ardor en el alma para decirle a Dios cosas grandes de las que siente en el corazón. Él puede preguntarle y yo puedo preguntarle a Magdalena. Magdalena, ¿qué sentiste que nadie te pudo arrancar de cerca de la cruz de tu maestro? Cuando los apóstoles se fueron, cuando muchos de los discípulos se fueron, perdón, a Magdalena nadie la arrancó de cerca de la cruz del Señor Jesús. Y luego se regresó con un dolor en el alma pero cuando hubo la oportunidad, madrugó, madrugó y se fue a la tumba. Buscaba a su maestro. ¿Qué quería hacer con él? Quería darle todavía algo de lo que ella sentía. Llevaba drogas aromáticas, llevaba lo mejor para embalsamar el cuerpo de su maestro, pero no lo halló. Y cuando Hubo alguien a quien preguntarle, decía, es que yo busco a mi maestro, pero no está. Dime si tú te lo llevaste y yo me lo llevo. Cuando Jesús se identificó con ella, María le dijo, porque María estaba llorando, desconsolada, porque a su maestro ya no estaba allí le dijo María, le dijo el maestro, y dice la Biblia que se echó para abrazarlo, solo que el maestro le dijo, no me toques. Pero ella se echó a abrazarlo, amar con ardor, amar con fuego, y eso quiere nuestro Dios que sienta nuestro corazón el calor para decirle cosas grandes y para pasarnos grandes momentos diciéndole a nuestro Dios cuánto lo amamos. Por otra parte, le dijeron a Israel que con toda su mente, mire hermano, alguien dice esto, que cuando se le entrega a Dios la vida, entrégasela y es una fe ciega, es un amor ciego. No, no, no. Dios no quiere amor ciego. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere un amor, pero bien inteligente. Mucho, muy inteligente. Que sepa el cristiano lo que está haciendo Israel salió aparentemente tras un Dios, tras, un Dios imaginario, aparentemente así salía. Faraón había dicho, yo no conozco a Jehová. Y aparentemente así salía. Pero Jehová dejó constancia, no soy imaginario, no soy imaginario y desde Egipto empezó a dejar su, constancia. Soy más Dios que los dioses que tienen estas gentes. Empezó a dejar constancia con las diez plagas que se dieron allí en Egipto. Israel seguía caminando y siguió dejando constancia. No soy Dios imaginario si me has de servir, ha de ser inteligentemente, con toda tu mente. Israel pudo ver la nube, sí, la pudo ver. Israel pudo ver la columna de fuego. Ay, Israel pudo ver otra cosa más que cuando se acercaba el ejército enemigo, la columna se puso a la retaguardia. Ya no iba al frente la columna. Cuando voltearon y vieron que el ejército de Egipto venía tras el pueblo de Israel, Israel fue testigo que la columna y la nube o la columna de fuego ya no fue adelante de ellos. Se puso a la retaguardia y nunca pudieron alcanzarlos los egipcios. De todo eso fue testigo Israel para darse cuenta que Jehová su Dios merece un amor pero bien inteligente. En todo se dejó prueba, en todo se dejó constancia, para que si se le ha de servir, ha de ser con toda su inteligencia. Cuando se cante, álcese la voz desde la gratitud del alma y cántese para el cielo. Cántese y sube el canto hasta el trono de la gracia de nuestro bendito Señor. Sírvase con inteligencia y no se deje abatir por nada. Mira cómo te ves, mira cómo andas, mira lo que dejaste, mira acá está mejor los deleites, usted diga, yo sé en quién he creído, yo sé lo que estoy haciendo, nada me va a apartar de él, yo sé que mi Señor vive. Usted dígaselo, eso es propiamente lo que el Señor quiere. Es el primer y grande mandamiento, lección bien para saber ¿Cómo quiere Dios que nosotros le amemos? Dios le bendiga y Dios le guarde.